Hi Metal Head. Eh? I'm Warhol. Вот пополнение моей в коллекции. Двайн Томбада. 91-93 год. Союз издания по лицензии Erasure. Начнем Смотр, Коробка в идеальном состоянии купил у знакомого харьковчанина. Ник у него на фростере трудно выговариваемый на букву G. Ну, у него там нарисован солдат Дарк Вейдера с электрогитарой. С Бессеричем, по-моему, или Джексоном. Вот. Такой черного цвета. И, по-моему, Starvo написано. Ну, состояние идеальное, могу сказать. Буклет тоже. Вот, более-менее. Ну, понятное дело, сколько лет. Вот, музычка моя играет. О, ну, факт ее. Да, и тебе факт ее. Я тоже тебя могу показать факел. Баба какая-то, да? Это баба, баба. Entombed, что там, баба у них поет, что ли? Так. А тут бабы нету. Уже съели. <laughs> Так, о, кости. Entombed, да. Вот, 91 -го года, наконец-то он у меня есть. Вот. Ну вот, хороший диск в идеальном состоянии. Это в моей коллекции. Но продавать не собираюсь, буду слушать до дыр, как говорится. Вот, буду слушать до дыр. Вот, следующий диск. Wolverine Блюз. Блюз. Это тоже классный альбомчик довольно-таки мощный. Все идеально, диски идеальные, коробки идеальные. Ни царапинки нету. Super Potter. Super Potter. О. Отличное состояние. Коробки более-менее нормальные. Ну, не супер новые, понятно. но целые, в всяком случае, не китайские, как сейчас вот хотя Сейчас делают коробки китайские, фуфло какое-то. Гнутся, открываются тяжело, могут сломаться. А это нормально. Кстати, музыка моя играется, это я на гитаре играю, то на память. Эти памяти э, уже записаны э, песни, альбом, альб, в альбомах включены, э, в миньонах, в синглах. Клипы даже есть уже. Ну, правда, лив. Вот. А это я музычку играю сейчас на гитаре. Так, ну что, Metalhead. Покупайте на фростере, как я, вот продавайте на фростере, как вот мой знакомый аудиодиск выставил и вот продал. Вот. Так сказать, что еще сказать? Не слушайте в MP3. Это MP3 это путь к резиновым бабам. Вот. Покупайте аудиодиски, продавайте аудиодиски трахайте живых девушек. Вот, размножайтесь. А то скоро так вым вымрут все. Еще не хватало. Вот. Бух. Энтомбет. Пока-пока, Медалхеда. Макс Вехов желает тебе успехов.